YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Alright, hari ini kita berjumpa kembali dan ada lagi unboxing. So, unboxing uh, pada hari ini bukan blaster, tetapi barang yang berkaitan lah. Kalau anda bermain dengan blaster ataupun angin lembut. Ha, kalau anda faham lah apa tu angin lembut ya. Okay, apa barang ni? Barang ni... Um, datang daripada Taiwan kalau sebelum ni semua datang daripada China kan So yang ni datang daripada Taiwan. So saya keluarkan. Dia bukan satu, ada dua. Ha, saya perkenalkan ni dulu. Ha, yang pertama dan yang kedua. Ha, ha. So barangnya apa? Barang daripada brand A-Stack. A-Stack daripada Taiwan. Ha. Okay. So nama barang dia adalah uh, Brighter C dan di sini Predator MK2 di dalam ini sebenarnya dia suppressor lah pasti dalam suppressor ni ada brighter C. So bagi anda yang tak tahu apa tu brighter C, brighter C ni sebenarnya adalah tracer. Tracer. Tracer artinya um, apa-apa um, uh, gel ball yang glow in the dark melalui tracer ni, tracer ni akan uh, menyala melalui kegaran. Lepas tu dia akan menyala dengan uh, satu lampu lah, lampu violet lah panggil lampu violet lah kalau tak silap saya lah, so dia akan menerangkan luminance artinya uh, yang glow in the dark punya gel ball ataupun BB dan gel ball ataupun BB yang keluar tu nanti dia akan menyala lah so anda boleh bermain dalam keadaan indoor yang agak gelap ataupun outdoor yang gelap-gelap pun boleh main lah alright jom kita uh, tengok-tengok sikit lah dia punya kotak okay so kotak dia memang ni ada made in Taiwan eh. okay dua-dua ni ada made in Taiwan So in Taiwan ah memang ni daripada Taiwan ni. So dia ada series number. So setiap produk dia memang kalau original ada series number anda boleh trace. Dan series number ni juga uh, ada print pada body dia nanti. Okay dan juga dia ada mengatakan features-features dia lah sikit kat sini. Dia ada kata dia cuma support uh, BB yang berwarna uh, hijau. Yang merah dia kurang sikit ini memang khas untuk yang hijau punya. Lepas tu dia ada bagi uh, charging cable satu, ada bagi adapter satu uh, dan berapa lama dia boleh tahan bateri dia, dimensi dia, berapa berat dia. Ha, jom. Kita buka ni, kita lihat secara detail lah. Eh. Okay. Okay, so sekarang kita mulakan unboxing lah. So ini box dia. Dan di sini yang penting ni lah. Made in Taiwan. Okay, nama produk Brighter C. Ada series number dan dia memang keluaran daripada A-Stack lah okay. so, kita buka dan kita lihat apa yang ada dalam box ya. mula-mula okay, dia ada uh, USB kabel dan ada satu batang Allen key ada Allen key lagi ada user menu user menu dia yang berbahasa English ah, so dia ada instruction lah dia ada ajar nanti kita lihat ha, battery dia charge berapa lama ha, macam mana nak on off semua ni ok dia ada indicator lah dia ada bunyi-bunyi nanti ok dan tak lain tak bukan ha, kita punya hero hari ni oh dia siap ada bagi ini ni extra kot ok jom kita lihat ha, ini kita punya hero hari ni Ace stack lah so dia punya series number ha, itu dia 1024 ok brighter C ya. ok ini belakang dia punya adapter ok kita kemas sikit alright so ini dia brighter C ini cap dia tambahan lah kepada ni ok dia boleh putar untuk buka dengan tutup kalau nak charge battery tambahan lah satu cap takut anda hilang ke apa kan so dia ada bagi allen key allen key ni sebenarnya untuk cucuk ke lubang ni untuk bukakan ha, ini adapter ni bukakan adapter yang ini so adapter ini uh, 11mm kepada 14mm yang besar ni 14mm yang ini 11mm katakan kalau anda nak masukkan kepada uh, blaster ataupun uh, handgun saya soft lah so anda kenakan yang ni lah masukkan yang ni dan attach kepada blaster tersebut kalau blaster besar ataupun yang AR punya keluarkan yang ni dan terus masukkan ini saja Okay. So kalau anda lihat di sini dia punya detail ha, dia menyala-nyala lagi. So dia dah sedar tu, dia dah bangun. <laughs> okay, ada made in Taiwan. Ha, lepas ni. Tempat nak charging dia di sini. Bukakan cap yang ni. Kalau anda nampak dia di sinilah. So yang ni cucuk. Okay, cucuk. Dan kalau lampu dia berwarna merah, artinya ataupun orange, artinya dia tak cukup lah. Anda kena charge. Kalau dia dah hijau, uh, maknanya dia dah hampir full. Dan kalau dia dah terus off, hilang lampu semua, so maknanya dia dah full lah. Pada mula anda nak charge dia, pada first time anda nak charge dia, anda perlu charge dalam 3 jam ya. Okay. So kita tutup balik yang ni. Dan Brighter C ni dikatakan dia lebih terang lah berbanding dengan model-model dia yang sebelum ini Terang dan juga boleh digunakan untuk indoor dan outdoor Artinya uh, dia memang weatherproof lah So ini adalah weatherproof lah, bukan waterproof lah, beza tau Kalau weatherproof artinya anda kena hujan ke kabus ke dia boleh tahan Tapi kalau rendam dalam air tak boleh lah So konsep dia macam kereta lah, kalau kereta kan hujan tu boleh tapi kalau anda nak masuk dalam sungai ke kolam ke memang tak boleh ya. Itu waterproof baru boleh. So ini weatherproof ah. Okay. So kita mulakan dengan uh, timbang-timbang dia sikit. Kita tengok dia punya berat berapa. Okay. Berat dia 29 gram kalau tu masuk yang ni 32 gram. Okay. Dia punya diameter pula. Okay. Agak-agak berapa ni? kira 28 lah 28 mm kalau panjang 56 ok so ini brighter C ya dan sekarang saya nak tunjukkan pula uh, untuk satu lagi yang Predator ok saya letak tepi sekarang Predator pula Predator MK2 including brighter C artinya dalam ni dia ada brighter C juga cuma dia di cover lah ditutup oleh suppressor macam ni ha. memang daripada Aztec punya main Taiwan juga kalau anda nak detail dia anda boleh masuk ke laman web yang ni dan juga sama setiap produk daripada Aztec dia ada series number dia so anda boleh check lah jom kita buka sekarang kita lihat yang ni pula macam mana So ini seketul ni berat tau Dia metal Keluarkan yang ni dulu Ooh. Cantik man Zoom sikit oh, Ni Besi ni Satu ketul ni besi Predator MK2 by Aztec uh, ha, Kau made in Taiwan Series number 1007 Sama tak? Dia tulis 1007 Okay Dia line sikit pula mungkin brighter C tu lah yang 11110 ni alright so dia memang ada bagi charger dengan uh, dia punya ni apa panggil Allen key dengan adapter juga Okay, apa lagi dalam box Okay, ada lagi satu uh, user menu so kita lihat ini pula kali ni So yang ni dia di sini dia nampak Sebenarnya dia sama je dengan bahagian ini. Ini ini, ni. Dia sama saja. So anda cuma ini besi lah ni. Cuma perlu terus kuncikan kepada blaster anda. So dah boleh. Sebab di dalam ni ada brighter C sebenarnya. So kita buka kita lihat brighter lah C dia sorok mana. Ha nampak? Ha ini brighter C dia. So memang sebenarnya sama tau benda ni. So boleh masukkan kat sini ha, Muat pun Nampak So artinya yang ini dia suppressor dengan writer C Siap dia ada bagi suppressor Dan ni memang bersih lah satu keton ni Saya timbang sikit berat dia berapa Memang perasan di tangan okey tau Berat 300 gram yang ni Memang besar lah Okay, now sekarang saya nak tunjukkan cara lah untuk uh, pasang kat plaster. Dia ada thread macam ni. So yang ni buka kan, uh, ha, uh, keluarkan dia punya yang adapter tu lah. Putar dia. Anti-clockwise lah. So dah pasang. Ha, nampak? Dia ni lah. Ini kalau plaster saya ni dia uh, SLR yang lihui punya. SLR AK okay. dan kalau saya nak tunjukkan pula untuk yang MK Predator tu pula ha, macam ni ni ya. Uh, bergaya lah ha, ah, ini boleh adjust ha, macam ni kepada anda kalau yang baru saja yang mengetahui apa benda ni tracer sebenarnya tracer ni dia alat yang memancarkan cahaya terang iaitu ultraviolet punya cahaya kepada uh, sama ada BB yang memang luminen punya macam ni daripada Aztec ini memang BB lah 6mm tetapi kita memang tak gunalah 6mm eh. kita guna yang ni ha, gel ball yang glow in the dark ni chewable glue yang dedak lah yang saya dah pancu di sini okay. so sebenarnya cara dia berfungsi senang saja ini saya menggunakan contoh lah BB ya sebab dia kering sikit tak adalah basah-basah so saya tak naklah basah so macam ni ini dia dah on tau anda nampak kan dia dah berkelip-kelip dalam ni so apa-apa yang melalui sini katanya tracer yang ni dia akan menyala dan dia akan menerangkan lagi uh, BB ataupun gelbo glue dedak dan anda lihat dia keluar tu dia terang ya sendiri sebab dia diaktifkan dengan gegaran so apa-apa yang dikeluar so memang dia terang dan jabut tu memang tebang lah ataupun bibi tu tebang ok so sekarang kita lihat uh, dia beraksi pula selepas ini ya kita pergi ke tempat lain untuk tembak-tembak pula jom Stay up. So apa macam? Tak tengok performance dia kan? Memang menarik ah Tracer ni kan dengan lampu yang warna hijau tepang-tepang tu kan jauh jawbo dia macam kita tengok Star Wars punya uh, movie kan yang blaster ditembak so memang menarik lah dengan tracer kalau tracer cukup terang memang you punya jawbo, you punya BB memang akan nampak lagi terang, lagi menarik so kepada anda yang meminati uh, ataupun meminati uh, tracer yang hebat yang ni anda bolehlah tengok description di bawah ya so adalah website website utama untuk A-Stack lah so anda bolehlah layari A-Stack lepas tu anda bolehlah order tak lama je barang daripada Taiwan nak hantar kepada anda dalam 3-5 hari bekerja boleh dapat lah so kalau nak yang kecil macam ni pun boleh boleh pilihkan uh, A-Stack uh, yang ni brighter sea ataupun kalau anda nak siap dengan suppressor boleh dapatkan Predator MK2 yang ni nak dapatkan BB dia pun boleh tapi uh, kalau kita yang main gel jailball biasanya kita akan pilih uh, brand seperti LDT uh, yang menggunakan jailball glow in the dark ataupun mana-mana lah produk yang sama lah yang mempunyai fungsi yang sama ataupun mempunyai uh, fungsi glow in the dark tu lah so dipancarkan dengan uh, brighter C so memang confirm cantik dia punya uh, nyalaan hijau tu ok so kepada anda yang baru saja mengikuti channel kami jangan lupa untuk klik button subscribe dan juga button launching di sebelah dia supaya anda tidak ketinggalan mana-mana produk yang berkaitan dengan blaster ataupun blaster review yang akan kami uh, terus lakukan ok So, saya rasa sampai di sini saja video untuk kali ini. Saya Sean daripada Blaster Mania. Kita jumpa lagi selepas ini. Bye-bye!